yesi nongere wikaze kandi gushishikariza gukanda subscribe wowe ukurikiye mwarimu tv aho waba uherereye hose umeze neza cyane ah, uri kumwe nanjye jc ndabizi benshi bari bafite amatsiko yo kumvana ah, cyane yuko ah, benshi batanzi wenda bamwe baranze ariko benshi ntabwo bunzi wowe rero mbonye bwa mbere nakubwira ngo ukanda subscribe aho hasi niba utarabikora kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza cyane amakuru ah, yo ni menshi cyane um, udushya ni twinshi hanyuma ah, nkubwira yuko ah, ku munsi w'ejo ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo twari turi gukurikira umuhango wa kisama awadi inkuru iri kugenda iciri ku mbuga nkoranyambaga ubu ngubu ni inkuru ya kisama awadi sizoni ya kane cyangwa iyo ku nshuro ya kane yesi hanyuma ah, ikaba yari kubera hariya kigali hari na bruce eh, eh, melody ariwe wayegukanaga ku nshuro yayo ya kane hanyuma hakaba hari abasitari benshi bagiye batandukanye abahanzi batandukanye abamisi ndetse eh, n'abandi abamanaja ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye abaproducers bitwaye neza uyu mwaka bakaba baragiye bahembwa hariya kuri the peace muri kigali arena ah, hanyuma na kiss fm ikaba yari iriyo sikoro nk'umuterankunga yesi ni byinshi cyane hanyuma rero ntizimbye mu magambo ah, nagira ngo mbabwire bamwe mu bantu bari bitabiriye uyu muhango wa the kisama awards bibiri na makumyabiri na rimwe tutayari ubundi hari hari abantu benshi bagiye batandukanye eh, hari hari ah, abasitari benshi hari mc akaba ari n'umunyamakuru muzi arthur benshi baramuzi cyane ni umunyarwenya ah, ni umunyamakuru wa kcfm ndetse akaba ah, n'umu mc eh, akaba ari we yari mc wa ah, kisama award bibiri na makumyabiri na rimwe muzi arthur hanyuma akaba yari ari kumwe n'undi muntu agiye kuvuga aka kanya ariko ndibuvugeho mu kanya gakurikira hanyuma umuntu bari bari kumwe ntaza kumukubwira mu kanya gatoya uraza kumumenya ha yesi eh, muri uriya muhango rero hakaba hari umuraperi cyangwa se ah, umusitari witwa bulldog yesi eh, hanyuma uyu we ari no gukora album nshya muri iyi minsi murayibona yesi hakaba hari hari ah, n'umunyamakuru usanzwe ukora nawe kuri eh, kiss fm uwo nta yitwa keza joana Yes benshi baramuzi cyane fm akaba eh, yari ari muri ah, miss heritage bibiri na cumi na gatanu miss joana nawe yari ahari ejo hakaba hari n'uwitwa gloria benshi baramuzi cyane gloria ah, akaba ari nyiri kesitu yes kesitu tv akaba ari ah, nyirayo yes hakaba hari ndetse n'umumanaja witwa alexi muyoboke benshi baramuzi cyane nk'uko mubona aho ngaho ndetse akaba ari na manaja umanaginga Chris Hart benshi baramuzi cyane hanyuma abandi bantu bari bahari ni umukobwa mwiza cyane cyangwa se simba yitwa promesi Mukamana akaba asanzwe akora ibintu bya shooting ibintu byo gufotora gufata amafoto gufata amavideyo yesi ni byinshi akora eh, ndetse hakaba eh, hari n'umuhanzi witwa Soshomora Soshomora benshi baramuzi eh, mu ndirimbo aheruka gukorana na Filipita kwibutsa yuko na Filipita nawe yari ahari ah, ndetse ah, indirimbo yiswe amata yesi amata akaba ari indirimbo yakunzwe cyane zitandukanye mu binyamakuru bitandukanye ah, hanyuma hakaba hari ah, umuyobozi wa sikoro umuterankunga numvikana ntabwo yari abandi bantu bari bahari ni bande hari hari umuproducer ndetse wanegukanye itsinzi y'umuproducer witwaye neza uyu mwaka ah, akaba yitwa element element nawe yari ahari award producers bitwaye neza mu bandi bose iyi eh, ikaba ari element yes nkusi asa rero akaba yarakoze agashya ah, ko kuzana umugore we ku nshuro ya mbere kuba yaramuzanye n'uruhame iyi public eh, mu bantu niyo ku nshuro ya mbere nibwo nkusi asa yarazanye umugore we kuri kamera eh, mu bitangazamakuru baramubonye benshi cyane ndakeka ah, nk'uko mubibona hano aho turi kubibona yaramuzanye neza byari byiza cyane wari ngo yitabiriwe n'abantu benshi cyane ndetse hakaba hari na dj filipita uramuzi ni umunyamakuru ni umuhanzi akora kuri the choice yes ni benshi cyane ah, hakaba hari itsinda rya symphony band symphony band akaba ari itsinda ah, ndetse umusitari witwa airways yarikoreyemo hanyuma uh, umuraperi fayimani nawe yari ahari hanyuma uh, uh, papa cyangwa sasa papa cyangwa ndetse na roke enterinimenti yose abapampe bose bari bahari hanyuma abandi bantu bari bahari ni umuhanzi cyangwa se umusitari witwa konfuri yes umusitari witwa kofi nawe yari ahari mu basitari bari bitabiriye kisama award bibiri na makumyabiri na rimwe hanyuma rero hakaba hari n'undi munyamakuru mwiza cyane hano ukora kuri psfm um, nawe akaba yitwa antoinette niyongera yesi antoinette niyongera nawe yari ari ah, hanyuma ah, abandi bantu nabo ni abanyamakuru ba rba ndetse ah, na miss congenity cyangwa se congenity yes akaba yitwa gaju everine yes everine nawe yari ari hanyuma undi muntu ni uh, dj b dj b dj b cyangwa se dj brian yesi uh, mu myambarire myiza cyane idasanzwe hano abasitari kubabona bari bamamaye ibyamamare eh, abahanzi abamanaja ndetse eh, n'aba dj bagiye batandukanye yesu nitwa jc kuri mwarimu tv ushishikariza ukaba sabusikarayibe niba utarabikora ibintu bikomeze kuba